Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Aujourd'hui les amis, on va enfin pouvoir faire le point sur l'étape 1 du pré-KVK et donc ouvrir toutes ces sacoches que j'ai, stockées pour vous. J'en avais parlé durant le live avec vous. Donc hop, si on y retourne, j'en ai actuellement 1581, j'en ai ouvert aucune. On va tester par paquet de 10, par paquet de 30, par paquet de 100 et la totalité pour un peu voir euh, toutes ces rumeurs puisqu'il y a plusieurs rumeurs. Mais sur le, taux de loot, à savoir que ça loot mieux par 10, par 30 ou par 100, on en discutait aussi durant le live, le dernier live de samedi. Si vous l'avez raté, je vous mets le lien en haut en suggestion. Et pour rater aucune vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche. Vous serez averti ainsi de toutes nouvelles vidéos. Et si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Vous le savez, ça aide beaucoup le développement de la chaîne. Donc maintenant, attardons-nous sur le résultat de cette étape 1 qui n'est pas encore finie pour le moment sur mon royaume. Donc j'ai de la chance, je suis sur quelque chose de bien équilibré euh, en termes de royaume. Le matchmaking a été plutôt bien fait. J'ai vu euh, sur Discord, on m'a envoyé plusieurs screens. Euh, certains d'entre vous, certains abonnés, malheureusement pour eux, sont face au NB, au JWM, les LG. Donc vraiment un très très gros KVK. Je pense que c'est le plus gros. On ira enfin à un tour. Hein. Je me suis arrangé déjà avec certains abonnés je vais rentrer euh, dans une des alliances euh, avec un reroll juste pour, euh, pour vous faire une chronique sur ce royaume-là. En tout cas, c'est sur ce royaume de KVK, une fois que ça va recommencer, je vous en ferai une au, fil de l'eau parce que, à mon avis, c'est quand même le plus gros des KVK que nous avons. certains aussi m'ont fait part d'être face au, OV, donc face à, des alliances très techniques. Donc euh, ça va vraiment être quelque chose d'intéressant sur certains royaumes, les KVK. Nous, on a la chance, c'est plutôt équilibré. Donc euh, pour ceux qui ont raté le live, je suis avec le 1189, le 1142, le 1183, le 1230, nous-mêmes, le 1075, 10.80 et le 1106. Ce qui est intéressant de voir si vous comparez, et je pense que c'est pareil sur beaucoup de KVK, on voit par exemple le royaume Toulouse qui était à la traîne, puisqu'il était à peu près, oh, je dis à la traîne, il était au même niveau que nous, il était autour euh, des 117 millions, enfin on était toujours euh, côte à côte. Et là, tout à coup, à un moment, bim, ils ont fait un gros jump et maintenant, ils arrivent bien, ils vont prendre la deuxième place, si ce n'est la première. Et ils sont très très fortement mobilisés et ils font une remontée de dingue. Donc c'est possible qu'avant la fin de l'étape 1, euh, ce soir, à 1h du matin, heure française euh, métropolitaine, et minuit UTC, il est possible qu'ils prennent la première place. Euh, on le verra bien. Je leur souhaite en tout cas. Nous, on a fait une technique assez classique. On a plusieurs gros joueurs qui peut pas ouvert leur, leur sacoche comme moi. parce que il paraît que le taux de loot est plus fort. Euh, sur le dernier jour. D'autres disent qu'on a plus d'accélérateurs de 3h et de 8h. C'est un des commentaires qu'on m'a laissé sur la vidéo du live le, premier jour. Donc on va voir ça ensemble. C'est pour ça que j'ai rien ouvert et que je voulais faire euh, cette vidéo avec vous. Au passage, j'en profite, euh, encore une fois, référence au dernier live. Je vous dis souvent, je vous le dis tout le temps, la patience paye toujours et il faut être patient et attendre le dernier, le dernier moment pour faire les events lorsqu'il n'y a pas de reset à minuit. Si l'on le regarde là, encore une fois, c'était vrai puisque regardez, on se retrouve avec l'appel du clairon qui finit dans 17 heures. Et en même temps, qu'est-ce qu'on a On a armée surpuissante. Les deux, c'est tuer des barbares. Donc comme vous, si vous avez attendu maintenant le dernier jour pour faire appel du clairon, clairement, vous vous retrouvez dans une position euh, de force en termes de rentabilité puisque vous allez dépenser 1000 PA par exemple, ou pour faire 30 barbares, si je dis pas de bêtises, on va être sur quelque chose comme 1200 PA. On va être sur 1200 PA et vous allez faire vos 30 barbares en plus de faire l'appel du clairon. Donc clairement, c'était la patience qui paye encore une fois, il fallait attendre. En revanche, si vous avez sur votre serveur comme nous, jour d'entraînement, moi je vous conseille de ne pas le faire cet event. Pourquoi Parce que on est, si on regarde bien le KVK, tac tac, euh, où est classé le, euh, il est là. Si on regarde, voyez, il reste plus que 17 h 12 minutes pour, euh, à la veille de la croisade, l'étape 1. Mais l'étape 2 va être la création de troupes. Donc c'est à vous de voir. Soit vous allez jouer la place avec euh, votre serveur, le positionnement, et donc vous allez claquer vos accélérateurs dans le pré-KVK, dans la veille de la croisade, pour améliorer votre niveau, améliorer votre classement ici. Les récompenses sont quand même intéressantes, même si euh, taper euh, le podium, ça va, être, euh, ça va être chaud. Mais vous pouvez avoir des récompenses intéressantes. Ou alors, vous jouez parce que votre, serveur n'a pas de prétention à être bien classé au niveau du podium ou les 4 premiers et vous n'avez aucune chance d'avoir une place, allez disons, dans les... Qu'est-ce qui peut être intéressant Dans les 50 premiers pour avoir 5 têtes en or, et donc là, il peut être intéressant pour vous de jouer, euh, je dirais, l'armée surpuissante, euh, pas l'armée surpuissante, le jour d'entraînement. Mais de toute façon, ils ont été malins parce que vous le voyez, hein, ils auraient pu, l'idéal serait qu'il y ait un jour d'entraînement en même temps que l'étape 2 euh, du pré-KVK, mais évidemment, ce n'est pas le cas et on se retrouve avec le jour d'entraînement qui finit en même temps que l'étape 1. Ils sont pas non plus totalement demeurés et ils essayent de maximiser le, nos dépenses pour qu'on dépense un max et que par la suite on achète des packs tout simplement. C'est finement pensé, c'est finement joué, parce que là, si vous enchaînez le Mighty Governor, euh, où vous claquez vos boosts, ensuite vous mettez les jours d'entraînement, où vous claquez vos boosts, c'est clair, vous serez à sec euh, si ce n'est pas déjà fait euh, suite au plus grand gouverneur. Donc euh, vous êtes à sec et pour les joueurs, les low spenders ou les baleines, bien sûr, on va racheter des packs pour avoir des boosts et faire monter notre royaume. Ils sont malins chez Lilith. Et d'ailleurs, le Mighty Gouverneur, j'ai eu la chance de le gagner cette fois. Et donc j'ai eu les 180 sculptures en or euh, d'Attila, ce qui m'a permis de le monter 5-4. Donc euh, je vais le mettre 5-5 et puis on va commencer les tests une fois que qu'il sera 5-5. Et comme je l'évoquais avec vous aussi euh, durant le live, vous me l'avez demandé, je vais vous faire des phases de bataille pendant le KVK, comme ça on pourra voir un petit peu ce que, vaut, ce que valent tous ces commandants. Et il faudra que je fasse des tests aussi, le comparaison du 5-5-1-1 pour un légendaire par rapport à un épique expertisé, ce sera le cas de le voir. Et je continue de mon côté à monter Alexandre, puisqu'en ce moment je focus Alexandre, comme indiqué euh, dans la vidéo du focus Alexandre d'ailleurs. Si vous l'avez raté, je vous mets le lien en suggestion de cette vidéo. On le voit, je continue d'avancer, je suis en 5-5-1-1 à présent. Et puis euh, je me dirige euh, pour monter en 5-5-XX, on va voir laquelle va monter. J'ai eu de la chance hein, parce que les deux derniers tours où j'ai amélioré, ça a été la deuxième compétence qui, s'est qui a monté en 5, alors que j'étais déjà en 5-3-1-1. Donc là, pour le coup, j'ai eu beaucoup de chance. Donc on va passer maintenant aux ouvertures de sacoche. On va pouvoir voir, je serais intéressé qu'en commentaire, vous me dites par rapport à vous, parce que je n'ai pas beaucoup de bases de référence à part le tirage que je veux faire là. Donc vraiment, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir un comparatif par rapport à vous. Dites, euh, vous pourrez me dire, vous, par combien vous les avez ouverts et si vous trouvez qu'il y a plus de loot ou pas. Sachant qu'encore une fois, on est le dernier jour. Donc normalement, la légende, je dirais, les, serveurs chinois disent beaucoup, les joueurs chinois, les grosses chinois, ce que c'est à ce moment-là qu'il faut ouvrir et pas que pour faire du point. Donc alors, un petit euh, état lieu. D'ailleurs, on va refaire, on va revoir au classement, je ne suis pas classé, j'ai zéro, j'en ai ouvert aucune. On va pouvoir comparer ce que ça représente 2 961 000 points, combien on a ouvert, c'est colossal, 3 millions de points. Et on va pouvoir voir aussi ce que j'ai obtenu. Dites-vous que je farmais rien, j'ai claqué à peu près 130 000 PA, 150 000 PA peut-être, je dirais 130 000, ça serait plus, vrai, pour obtenir ces 1581 sacoches. Il me reste un tout petit peu de PA, mais j'en euh, referai, c'est pas bien grave. Il me reste 1800 euh, PA, donc euh, autant dire pas grand-chose. Et, et, en termes de gemmes, j'ai obtenu, je pense qu'il me semble que j'avais 0 pack de 10, donc, euh, et j'en ai obtenu quelques-uns euh, de 5 aussi. J'ai dû gagner grosso modo 12 000 gemmes à claquer toutes mes PA. Donc c'est déjà euh, quelque chose de très intéressant. Donc certes, je ne pouvais plus les farmer les gemmes puisque je ne faisais que des maraudeurs en boucle. Mais en tout cas, un petit retour qui est intéressant sans compter les packs de ressources de niveau 1 que j'ai obtenus plus, plus, plus, plus, si on va sur euh, autre, plus euh, tous les livres euh, de 1000 que j'ai obtenus, puisque maintenant j'en ai 19 000, j'ai 19 millions là, rien qu'avec les livres de 1000. Donc, donc c'était, c'est rentable hein, de toute façon de claquer ses PA comme ça, et surtout sur un gros event comme celui-là. Donc allez, c'est parti, on va voir ce que ça donne. On va commencer par une ouverture. déjà, il faut que les sacoches vous le voyez, pour ceux qui ne connaissent pas, une sacoche égale euh, un, plan. J'espère que je vais avoir une belle répartition. Certains disent déjà à ce niveau-là, il faut les ouvrir par paquet de 30 ou par paquet de 100 pour optimiser la répartition des parchemins en fait, puisque euh, c'est assez aléatoire. Certains ont dit que c'était selon l'heure, certains ont dit que c'était selon le jour. Donc il y a plein de rumeurs. Donc on va déjà voir, je vais faire une, des ouvertures de 10, des ouvertures de 30, des ouvertures de 100, et on va voir si c'est bien réparti ainsi. Donc on va monter sur 10, comme ça, on va voir. 10, est-ce que c'est bien réparti 10, j'en ai 1, 4, 1, 3, 1. Donc déjà, on voit, j'en ai même pas toutes les sortes. Ok, on recommence. 10, 4, 1, 3, 1, 1. Vous voyez, ça a bien switché, mais les nombres seront toujours les mêmes. 4, 3 et 3, 2, 1. On recommence. 3, 3, 2, 1, 1. Donc bon, on va en refaire un, mais on peut constater que c'est quand même très aléatoire. Hein. Il n'y a pas de, il a pas de a pas de vraiment de, de lien entre le nombre que j'ouvre là et la répartition. C'est vraiment totalement aléatoire. On voit certains c 4. Bon, je vais en faire encore deux séries de 10 pour descendre à 1500, mais c'est vraiment très très aléatoire. Là, y a, moi je ne, je, je constate aucune aucune cyclicité, aucune récurrence là dans les ouvertures. Donc euh, j'ouvre le dernier, tac, Juste sur le dernier, là, j'ai eu les 7 différents. Donc euh, là, ça a été bien. Donc déjà, si on regarde là, quelle est la répartition que j'ai eue On voit déjà que certains sont vraiment hauts. J'ai déjà 16 de Zeus et 16 de Mossol. Et j'en ai que 7 de Rhodes et 7 de Khéops. Donc euh, sur Rhodes et Khéops, on est quand même euh, très en retard. Donc voilà pour cette première matière de 10. Rhodes et Keops en retard. On va ouvrir par paquet de 30 maintenant et on va voir si ça fait remonter Keops et Rod. Donc, on va monter sur 30. On va vraiment voir là comment ça se passe sur 30. Donc à présent sur 30, comment ça va se passer Regardons cette répartition. Alors sur 30, là sur ce premier pack, on voit Keops remonte. Et Rod aussi, puisque c'est les deux plus forts. On remarque, j'en ai 5 aussi sur Artemis et Alexandrine. On va faire une deuxième de 30. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout ouvrir. On va voir si la répartition est repassée dans l'autre sens. Puisque là, Rod toujours en force. Keops aussi. Donc là, pour le moment, ça récompense. Hop. Là, c'est Babylone. Je viens d'en faire 9, donc c'est énorme. Allez, on va en refaire encore quelques petits packs. Donc, vous voyez, c'est très aléatoire. Mais là, quand même, on remarque que par paquet de 30, bon, faut dire c'est par 30. Hein. Mais par paquet de 30, j'ai tout le temps pour le moment les 7. Donc par 30, ça a l'air quand même mieux. Hein. Donc euh, parce que euh, sur euh, les 7 de 10 que j'ai, j'ai eu deux fois les 7. Est-ce que ça fait la même cyclicité On est, ouais, est peut-être sur, le même, sur le même tempo. Donc, mais là, en tout cas, par 30, moi, ça me plaît plus visuellement. Donc après, c'est peut-être que dans ma tête. Ah, sauf là, mais 11 de road, je suis content. Donc voilà, j'en rouvre 3 de 30 pour tomber à 1200, un chiffre rond. Et on va voir si ça a compensé la répartition. Hop là, donc on va voir par 30, je ne sais pas pour vous, mais moi ça me plaît beaucoup plus. Donc on voit, ça me paraît quand même un peu plus. Rod est passé premier, Kéops est remonté et maintenant c'est Alexandrie qu'on a en, en queue. Ça me paraît un peu mieux par 30. C'est peut-être dans ma tête, mais par 30, ça me plaît plus. Donc euh, moi, j'aurais tendance à les ouvrir par 30. On va faire par 100 à présent. On va voir ce que ça donne. Bim, 100. Un premier de 100. Là, la répartition est pas parfaite, mais elle est pas mal. Alexandrie encore à la traîne. Hein. Là, maintenant, c'est Alexandrie qu'il faudrait qu'il remonte. Alexandrie, j'aimerais bien faire... Voilà, Alexandrie, là, c'est 14, c'est un peu mieux, mais... Euh, remarque, non, c'est que le deuxième, euh, deuxième plus haut, il y a des 17. Donc, Allez, on va encore en ouvrir 200. Voir Alexandrie, vous voyez, encore à la traîne. Et on finit. Et, et, et Alexandrie, 13. Pas à la traîne, mais pas au plus fort. Et Mossol passe vraiment en force. Donc là, on regarde. On est passé sur, vous voyez, Alexandrie vraiment à la traîne sur celui-là. Et le reste, on est bien. On est autour des 115, 106. Donc c'est vraiment Keops et Alexandrie qu'il faudrait que j'en force. Donc moi, c'est par paquet de 30 que ça me paraît bien. On va se refaire un petit shooting de 30 là. Parce que ça me paraît vraiment bien par 30. Euh, c'est peut-être dans ma tête. Hein, mais euh, par 30, donc j'en ouvre un petit paquet comme ça. Tac. Est-ce que Alexandrie ça monte bien par 30 Non, 2. 7. Bon, c'est déjà mieux. Hop, il est où Alexandrie 4. Allez, on se refait un petit shoot. Tac. On va surtout voir combien de points je prends. On va s'arrêter à 500. Hop là, voilà. Donc il m'en reste plus que 500. J'en ai déjà ouvert à peu près 1000. Donc Alexandrie. Donc vous voyez, ça se répartit plutôt bien, hein. ça creuse pas d'écart. Par 30, ça me plaît beaucoup plus. Hein. donc euh, encore une fois, vous ferez chacun votre propre, euh, vous ferez votre propre jugement par rapport à cette ouverture. Je vais un nombre assez conséquent pour vous permettre euh, de, juger de vous faire votre propre estimation à vous et votre propre impression. Mais là, moi, pour le coup, je préfère ouvrir par 30. C'est ce qui me paraît le mieux, ce qui me plaît le plus. Donc allez, je vais finir de toutes les ouvrir à présent. Comme ça, on va pouvoir continuer. Tac, tac, tac. Allez, il en reste plus beaucoup. On finit. Un point sur la situation. On est, bien. On en a un peu trop d'Olympi. Euh, d'Olympie. Euh, mais, sinon, on va pouvoir s'en faire 200 à peu près, je pense. 200, ça va me faire 1,4 million de points. Hein. Donc, on va être bien. On va finir par paquet de 30 toujours. Hein. Tac, tac, Allez, le dernier sera un paquet de 20 forcément. Et voilà. Voilà, donc là, j'ai tout ouvert. On a tout ouvert au niveau des coffres et j'ai 214. Je vais pouvoir en faire 214, donc un peu plus d'un million quatre. On va voir combien ça va me classer. Donc là maintenant, ce qui est embêtant, c'est qu'il va falloir que j'appuie 214 fois là-dessus. Bon, pour l'instant, vous voyez, c'est quand même très actif. Hein, parce qu'il euh, y a plus de 1000 joueurs qui le font à fond. C'est pas étonnant. Je pense que je vais vous épargner euh, les 200 fois où je vais appuyer. Donc je vais vous faire une ellipse et on va se retrouver sur les dernières fois où je clique parce que là sinon vous en avez tout comme moi pour facile 10 minutes. Voilà, donc on se retrouve, il reste à présent 13 sacoches, 12, 11, euh, ça m'a pris environ une petite dizaine de minutes pour tout ouvrir euh, comme euh, je l'avais estimé. Vous voyez 55, je me rapproche du, du, podium mais j'en serai quand même assez loin. Et donc ce qu'on peut estimer puisque je vais arriver sur un peu plus de 1 000, non un tout petit peu moins d'un million 500 000 points, pour faire la première place, il a ouvert à peu près 3000 sacoches. C'est tout simplement énorme. Donc euh, au moins 250 000 PA investis dessus, sauf s'il a eu énormément de chance. Mais même à ce niveau-là, vous voyez, moi le delta, s'il y avait eu une répartition parfaite, il aurait été que de 25 sacoches supplémentaires si je les répartissais euh, ailleurs. Il aurait été donc de, de 10 sacoches supplémentaires. Donc euh, ça m'aurait fait que 70 000 de plus. Donc il est vraiment sur 3 000 sacoches. Donc c'est énorme. Donc je suis 44e. Je suis assez loin du top 10 hein, puisque le top 10 se joue à 2 millions. Donc euh, il me faudrait euh, encore euh, pas mal de sacoches pour accrocher 500 sacoches de plus pour accrocher le top 10. Donc, donc voilà, 44e, je suis rentré dans le top 50. pour le moment, j'aurais le droit, si ça s'arrêtait là, à 5 sculptures en or. Je pensais être mieux classé, euh, je vous avoue, hein, mais euh, le niveau, il est élevé en individuel quand même. J'ai permis à mon, à mon royaume de, progresser un petit peu, hein. donc euh, sans être, sans être vraiment décideur là-dessus, enfin, sans que ce soit significatif, voilà, pour, pour que ça le fasse vraiment monter. Mais s'il il y en a plusieurs sur mon royaume qui qu'on fait pareil, on sera bien. Donc maintenant, passons à la partie la plus intéressante, l'ouverture de ces coffres. Alors, L'ouverture de ces coffres-là, les coffres, j'ai toujours dit, ces coffres-là, c'est des coffres de dingue, les récompenses sont dingues. Encore une fois, là-dessus, il y a des rumeurs qui disent par 10, par 30, par 100. Donc j'en ai que 214, on va pas pouvoir avoir un large panel. On va voir par 10 et pourquoi faut les ouvrir avant la fin de l'étape 1 car vous allez avoir ou avant la fin du pré KVK si vous voulez garder des PA pour l'étape 3 qui sera de faire des forts, l'étape 2 c'est euh, euh, euh, faire des troupes, les entraîner des troupes. Si vous voulez revoir les étapes, j'ai fait une vidéo la semaine dernière qui vous détaillait les étapes, je vous mets le lien en suggestion de cette vidéo si vous voulez la voir. Donc vous pourrez revoir toutes les étapes et être informé si vous avez oublié ce qui se passe. Donc que donnent ces coffres là Ils donnent souvent des cadeaux de dingue. Donc on va en faire un déjà, on voit 50 gemmes, 10 000. Je vais faire Allez, un petit peu de 1. 1 million et demi, c'est énorme. Un speed de 24 et 5 fois. Donc c'est pas mal aussi. 5 fois 5000 euh, euh, de, de récompense euh, de, de points d'alliance. Là, tu, encore une fois, 100 gemmes. Donc là, c'est pas mal quand même ce que j'obtiens. 200 gemmes. Donc là, j'ai déjà, déjà, dû gagner 400 gemmes plus. Vous voyez, c'est clairement, clairement dingue. quoi. On va faire par 5 maintenant. Par 5, 2 fois D8, D8, sans j'aime. Vous voyez, ça me plaît déjà moins par 5. Je vais en refaire un deuxième de 5. Par 5, voilà, par 5 j'aime moins. Vous voyez, c'est moins bien j'ai l'impression. Donc passons par 10. Par 10, qu'est-ce que c'est Par 10, par 10, 2 fois 3 heures. Bah, vous voyez, j'aime encore moins par 10. Même si j'ai une fois 24 heures, j'aime encore moins. Hop, je vais en faire quelques significatif. Bon, 1, 2, 3 jours, ça c'est de la balle. Sinon, le reste, ça me plaît. 1, 2 de 24 heures. Par 10, ça me plaît pas mal. J'aimerais plus de gemmes, mais c'est pas mal. Là, je suis à 450 gemmes. 450 gemmes. Un speed de 24 heures. Un speed de 3 jours. Par 10, ça me plaît plus que par 5. Vous voyez 10, c'est pas mal. Là, encore une fois, c'est le ressenti. 10, hein. c'est pas mal. Là, celui-là, il est mauvais. On va le voir s'ils sont mauvais par la suite. Donc, franchement, 24 heures, ok. Là, moi, ça me paraît quand même très, très aléatoire et c'est normal. Hein. Donc euh, voilà, 2 de 24 heures. Là, niveau speed, on est quand même en train de se refaire. En revanche, 0 potion d'action. Donc par rapport à ce que je disais avant, 1 de 500, énorme, 500 gemmes. Par rapport à ce que je vous disais avant, où fallait ouvrir par bah, des points d'action, là j'ai vraiment pas de chance au niveau de ça, j'en récolte aucune. À croire qu'il n'y en a pas, ils ont peut-être été patchés, je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous, dans l'ouverture de vos coffres, vous avez des potions d'action. Parce que là, vous remarquez, j'ai des gemmes, j'ai des speeds, mais j'ai zéro potion d'action. Alors que je me souviens bien, lors des précédents KVK, j'en avais pas mal. Donc là, j'en récolte vraiment aucune. Donc encore un speed de 24 heures, encore 500 gemmes. Ça, j'adore évidemment les gemmes. Hein. Un, livre de 50 000, c'est pas mal. Un autre de 100, un autre de 3 heures, un speed de 3 heures. On recommence par 10, ça me plaît bien hein, en tout cas. Là, ce tirage est 1 de 24 heures, 200 gemmes. Et 200 plus 100, 300 gemmes. Là, par 10, ça me paraît bien. 24 heures, 50, 200, 2 de 3 heures. Donc, vous voyez, mais toujours pas de potion d'action. Donc, est-ce qu'on passe par 20 Allez, on va voir par 20 ce que ça donne. On va monter à 20, si c'est bien aussi par 20, par 20, par 20, par 20, on en par 20. Oh, c'est pareil, ça me paraît pareil, regardez. Oh, peut-être moins bien. Oh, je remarque, j'ai 2 euh, deux, deux, deux speeds de 3 jours, énorme, 2 speeds de 3 jours. Donc là, par 20, un bon tirage encore une fois. On recommence, on va faire les 3 derniers par 20, 400 gemmes, 400, 600 gemmes, 600, 1100 gemmes. Donc là, colossal, 1100 gemmes, c'est énorme. Un speed de 24 heures, un speed de 8 heures, 7 speeds de 3 heures, donc autant dire un de 24 heures. On va continuer et ouvrir donc les deux derniers par 20. Allez, hein, j'espère que je vais avoir des beaux tirages. Encore un de 3 jours, un de 200, un de 200, un autre 200. Et c'est tout pour les gemmes. Mais bon, je vais pas me plaindre, j'ai encore eu un 3 jours. Et, euh, et, un de 24 heures aussi. Et on finit par le dernier. Le dernier, 6 x 50 gemmes, donc 300. Euh, une 1 x 100, 400 gemmes, 400 gemmes un speed de, non, 4 speed de 8 heures, un speed de 24 heures, 5 speed de 3 heures et ce sera tout. Bon, j'ai été plutôt, euh, plutôt bien servi, je vais pas me plaindre. Niveau j'aime, je me suis bien refait, j'en ai eu pas mal. Là, j'en ai eu 3 de 500, euh, j'en ai eu pas mal de 200, je sais pas le nombre exact, mais, euh, mais j'en ai eu pas mal. J'ai eu pas mal d'accélérateurs normalement aussi. des accélérateurs de 3 jours, je n'en avais pas. Donc là, j'en ai récupéré quelques-uns, j'en ai récupéré 6 donc j'ai récupéré 36, euh, euh, jours, n'importe quoi. J'ai récupéré 18 jours. Donc euh, c'est pas mal. C'est même très bien. Donc une belle ouverture de coffre. Moi j'ai toujours apprécié ces coffres. Évidemment, ils sont énormes. Pour moi, c'est vraiment les coffres les plus intéressants du jeu. Donc euh, n'hésitez pas, c'est le dernier jour, claquez vos points d'action, même la dernière soirée au moment où vous verrez cette vidéo. Donc claquez vos points d'action sur cet event-là, ça fait progresser votre alliance, ça fait progresser votre classement et ça vous fait vraiment des items de dingue. Donc n'hésitez pas à investir là-dessus toutes vos PA. Encore une fois, j'ai eu zéro potion d'action, donc ça a peut-être été patché. Je me souviens que je n'avais eu des potions d'action de 1000 lors de l'ouverture de ces coffres sur le précédent KVK. Donc si vous en avez en commentaire, si vraiment j'ai peu de chance sur mes 204